Malcolm. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Mi, mi, fa, mi, ré, do. Merci Malcolm. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note commence avec Mi et la main droite. Mi. Et puis le troisième doigt, comme vous voyez, 1, 2, 3. Mi. Ensuite, répétez même note avec même doigté. Mi, mi, comme ceci. OK Maintenant, on va répéter pour cela 5 fois. Mi, mi, première fois. Mi, mi, deuxième fois. Mi, mi, troisième fois. Mi, mi, quatrième fois mi, mi, la dernière fois. Ensuite, mi, mi, fa. Fa, il est situé ici. Do, ré, mi, fa, fa, avec quatrième doigt. Cela donne mi, mi, fa, comme ceci. Attention, le rythme, mi, c'est la noire. Ensuite, croche, mi, fa. Pour cela, c'est deux fois plus vite. Mi, écoutez bien, mi, fa, comme ceci. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Mi, mi, fa, première fois. Mi, mi, fa, deuxième fois. Mi, mi, fa, troisième fois. Mi, mi, fa, quatrième fois. Mi, mi, fa et la cinquième fois. Ensuite, mi, on a appris jusqu'à la fa. Maintenant, on revient sur le mi avec troisième doigt. Mi, comme ceci. Cela donne mi, mi, fa, mi. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Mi, mi, fa, mi. Première fois. Mi. Mi, fa, mi. Deuxième fois. Mi, mi, fa, mi. Troisième fois. Mi, i, mi, fa, mi. Quatrième fois. Très bien. Ensuite, mi, mi, fa, mi, ça continue à descendre. Ré, avec le deuxième doigt. Écoutez bien. Mi. Mi, fa, descend, ça descend encore. OK Pour cela, on répète cinq fois. Mi. Mi, fa, mi, ré. Première fois. Mi. Mi, fa, mi, ré. Deuxième fois. Mi. Mi, fa, mi, ré. Troisième fois mi. Mi, fa, mi, ré. Quatrième fois. Mi, mi, fa, mi, ré. Et puis la dernière note, c'est do avec le pouce. Il n'y a que la main droite pour aujourd'hui. Mi, mi, fa, mi, ré. Continue à descendre. Do jusqu'à là. Ok les enfants Maintenant, on répète cinq fois. Mi, mi, fa, mi, ré, do. Première fois. Mi, mi, fa, mi, ré, do. Deuxième fois. Troisième fois. Mi, mi, fa, mi, ré, do. Quatrième fois. Mi, Mi, Fa, Mi, Ré, Do. Très bien les enfants. Avant de terminer cette leçon, on va enchaîner les cinq mesures que vous venez d'apprendre. Sol, Do, Do, Ré, Do, Si, La, La, La. Maintenant la main droite. Ré, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Sol. Maintenant Mi,